जन्म जन्म जन्म साथ चलना यू ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जाहे भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो दर्द हो तुम याराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सरा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कह